Puro tayo milik. Puro kayo milik. Joke lang. Ako na naman nakita. ano na. Si Remix, ah. A few inches later. Teka, teka, ikay sinundan nung ano. Oo oh, nga. Hindi, ako, Okay lang ako. Lalay mo ang ah, Para hindi, ano. Kaya mo ano pa natin. Wizard. Kaya mo wizard. Wizard ako, wizard ako. Wala si Maki.